Mira, la situación es que andan en, en, en cuantos barrios eh, pidiendo con los documentos míos. Este currículo yo llevé a una empresa hace mucho tiempo y lo botaron de la empresa, el currículo. Parece que ellos los hallaron, andan tuve, estafando gente con el currículo mío, con los documentos míos. Tú sabes, yo creo que sepan que yo no tengo, que no tengo que ver nada con eso que si pasa yo no tengo que ver con eso, porque anda con los documentos míos, eh, jodiendo con la pista pidiendo a la gente en la calle, en todos los barrios, se meten en el barrio mío, tuve y en el barrio mío fue como me conocieron, me fueron a buscar mi casa, tú sabes, yo soy, yo trabajo de federación, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿Y qué te dijeron cuando te fueron a llevar eso? Me dijeron cuando fueron a llevarme esto, que andaban pidiendo en la calle, con los documentos míos, estafando gente, engañando como cinco gente, han engañado de quitándole 500, mil pesos, tú sabes, engañando a la gente con los documentos míos, entonces, tú sabes, yo creo que sepan, porque la situación, como está la situación ahora mismo, no puede confiar Y ¿Qué le dicen a la gente cuando van a la casa? Bueno, la, la gente le dicen que de solidaridad, que tienen que dar tanto para, proteger de solidaridad, que da, muchos casos ellos dicen para que le dinero a la gente, o sea, estafando a la gente, le dan, le dicen muchas cosas, cosas que ni son, todo ves? Para quitarle el dinero a la gente, entonces es un lío, me entiendes? Mira, la situación es que andan en, en, en, en cuantos barrios, eh, pidiendo con los documentos míos. Este currículo yo llevé a una empresa hace mucho tiempo y lo botaron de la empresa, el currículo. Parece que ellos los hallaron, andan estuve estafando gente con el currículo mío, con los documentos míos. Tú sabes, yo creo que sepan que yo no tengo que, no tengo que ver nada con eso. Que si pasa algo, yo no tengo que ver con eso, porque andan con los documentos míos, eh, jodiendo con la pista, pidiendo a la gente en la calle, en todos los barrios. Se meten en el barrio mío, tuve, y en el barrio mío fue como me conocieron, me fueron a buscar mi casa. Tú sabes, yo soy, yo trabajo de federación me Entonces, ¿Y qué te dijeron cuando te fueron a llevar eso? Me dijeron cuando fueron a llevarme eso, que andaban pidiendo en la calle, con los documentos míos, estafando gente, engañando como cinco gente, engañado, quitándole 500, mil pesos, tú sabes. Engañando a la gente con los documentos míos, entonces, tú sabes, yo creo que sepan, porque la situación, como está la situación ahora mismo, no puedo confiar en nadie. Y ¿Qué le dicen a la gente cuando van a la casa? Bueno, a la, la, gente le dicen que de solidaridad, que tienen que dar tanto para, la tarjeta, solidaridad, que da muchos casos ellos dicen para que le dinero a la gente, o sea, estafando a la gente, le dan, le dicen muchas cosas, cosas que ni son, todo Para quitarle dinero a la gente, entonces es un lío. ¿Tú me entiendes? Mira, la situación es que andan en, en, en cuantos barrios eh, pidiendo con los documentos míos. Este currículo yo llevé a una empresa hace mucho tiempo y lo botaron de la empresa, el currículo. Parece que ellos los hallaron, andan estuve estafando gente con el currículo mío, con los documentos míos, tú sabes, yo quiero que sepan que yo no tengo que, no tengo que ver nada con eso. Que si pasa algo, yo no tengo que ver con eso, porque anda con los documentos míos, eh, jodiendo con la pita, pidiendo a la gente en la calle, en todos los barrios. Se mete en el barrio mío, tuve en el barrio mío fue como me conocieron, me fueron a buscar mi casa, tú sabes, yo soy, yo trabajo de federación. tú me entiendes? Entonces, ¿Y qué te dijeron cuando te fueron a llevar eso? Me dijeron cuando fueron a llevarme esto, que andaban pidiendo en la calle con los documentos míos, estafando gente, engañándole como cinco gente, engañado, quitándole 500, mil pesos, tú sabes, engañando a la gente con los documentos míos, entonces, tú sabes, yo creo que sepan, porque la situación, como está la situación ahora mismo, no puedo confiar en nadie. ¿Qué le dicen a la gente cuando van a la casa? Bueno, la, a la gente le dicen que de solidaridad, que tienen que dar tanto para, la tarjeta, solidaridad, que da... Muchos casos ellos dicen para que le den dinero a la gente, usa sea, estafando a la gente, le dan, le dicen muchas cosas, cosas que ni son, ¿tú ves? para quitarle dinero a la gente, entonces es un lío. ¿No me entiendes?